Hoy quiero hacer un experimento con Dasha. Estás haciendo, papi? papi. vino por fin. Vale. Pues quiero comprobar si a Dasha le pueden más las ansias de comer o el odio al agua. ¿En serio? Pues ya me voy. <laughs> Dasha. hacer este experimento llenaré la piscina de Dasha con 20 litros de agua. Prepararé una comida deliciosa, pondremos un soporte en medio de la piscina y colocaremos encima el comedero. ¡Ya lo tenemos todo preparado! <laughs> Dasha muestra ganas de comerse la comida, pero eso de mojarse no le acaba de convencer. Dos mil años más tarde. Como Dasha no tenía mucha intención de probarlo, voy a intentar ayudarla para ver si se anima. ¡Ah! ¡Qué fría! ¡Ah! ¡Qué fría! No sabía que Dasha odiara tanto el agua. Al final decido ayudar un poco a Dasha bajando el nivel de dificultad. Lo importante es que se lo pase bien y disfrute.